Gel beraber gezelim Muradımız tez olur Salına gel Haydi yavrum dön dolaş Yaz gibi tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talim yok Seni benden